Voltamos. We're back. Smespet. <laughs> e eu queria dar continuidade naquele texto de, de Êxodo 33. And I'd like to continue talking about Exodus a já budu dále hovořit o Exodu 33. A gente, a gente tem uma, uma definição de Deus uh, a respeito da sua glória. Because first of all, we have this understanding of God in regards to his glory. Neboť my jsme určitým způsobem chápali Boží slávu. A v Exodu 33 se píše, že jeho sláva spočívá v jeho dobrotě. So his essence, his nature is to be good. Podstatou jeho přirozenosti je být dobrý. Uh, a když ho Mojžíš žádá, aby mu ukázal jeho slávu, tak říká ještě něco dalšího. Říká, ukážu ti svou slávu. A dodává, že před ním vysloví své uh, jméno hospodin. Infelizmente perdeu um pouquinho dessa noção do, do que que é o nome de Deus. My jsme svým způsobem přišli o představu, jaké je Boží jméno. Pro e nás slovo Bůh je něčím um velmi obyčejným, um něčím běžným. Um Stalo se bezvýznamným podstatným jménem. Existují řeči, Tá. A gente usa a mesma palavra para falar sobre a, no, a divindade que nós conhecemos e aí só muda a forma de escrever para falar sobre uh, os outros as outras divindades. A my toto slovo používáme pro Boha, kterému sloužíme, stejně jako pro jakékoliv jiné bohy, třeba řecké bohy. No v hebrejštině však něco takového nenajdeme. Bůh tam měl jméno. Bůh měl svou identitu. Jména jsou spojena s identitou. a Deus, ao nosso Deus. So what's important for us to understand about our God, the name of our God? A to, co je důležité, abychom pochopili v souvislosti s naším Bohem, je to, že má um identitu, že má jméno. Není to něco obecného. Ah, Není to jenom slovo um Bůh. On má jméno. A to jméno, které nám v Bibli odhaluje, zní Já jsem o exponente ali que seria, seria usado para libertar a nação de Israel? Vzpomínáte si na Mojžíšovi počátky, kdy myšlenka, že by měl osvobodit izraelský národ, mu byla zcela cizí? E aí ele fica dando um monte de desculpa, ele fala, mas aí se eu for, eu falo que eu vou no nome de quem? Měl nejrůznější výmluvy a pak se Boha ptá, když přijdu za faraonem, co mu mám říct, kdo mě posílá? E aí Deus responde para ele, fala que você vai em nome do eu sou. A Bůh mu odpověděl, až se tě budou ptát, kdo tě posílá, řekni jim, já jsem tě posílá. Essa expressão eu sou para nós, ela também fica um pouco sem sentido, desconexa. Nám ah, však jméno já jsem taky nedává úplně smysl. Je to pro nás nějaká abstraktní myšlenka. Eu vou tentar te ajudar a entender a respeito do nome de Deus. A já se vám v této lekci budu snažit um, přiblížit význam Božího jména. A primeira coisa que você precisa entender então é que o nome de Deus é composto por quatro letras. První věc, kterou si řekneme, je to, že Boží jméno je tvořeno čtyřmi písmeny. E obviamente o alfabeto uh, É, alfabeto hebraico é diferente do nosso alfabeto. Hebrejská abeceda je samozřejmě jiná než ta naše. Então, para nós, a palavra que uh, foi uh, as letras compatíveis, digamos assim, com o alfabeto hebraico. A tak ta písmena naší moderní abecedy, která odpovídají písmenům té původní hebrejské abecedy, the letters in the Hebrew alphabet. São H. Jsou písmena Y H, V, H. E eu preciso que você entenda que na, na, na grafia, né, no alfabeto hebraico, se abyste pochopili, že v hebrejské abecedě cada letra representa, tem uma simbologia. Má každé písmeno svůj symbolický význam. E um a když je spojíme dohromady, získáme tím nový význam, nový smysl. E quando você coloca essas quatro letras que formam o nome de Deus juntos, a když si spojíme ty čtyři písmena, která vyjadřují Boží jméno, você vai ter uma construção de uma ideia Dostaneme se k něčemu, co bude působit trochu bláznivě. A když Židé uslyšeli toto boží jméno, tak si představili něco takového. Eu sou aquele que é e permanece sendo. Santana Ktaria, a jeho žbytí pokračuje. É interessante porque no, no, no inglês a gente teria uma forma um pouco mais próxima de falar a respeito do nome de Deus. V našem jazyce máme také podobný způsob, který vyjadřuje koncept Božího jména. É como se fosse o verbo ser no infinitivo. Něco jako sloveso být v infinitivu. Então é é como se Deus estivesse falando, é, a, o nome dele é eu sou aquele que é, ou é eu, eu é como se fosse a expressão uh, uh, literalmente to be. Jde jednoduše é ah, é. o vyjádření slovesa být. Prostě něčím být. I, é, é, doido porque ficam algo sem sentido. Como assim Deus é aquele que é? A ah, ono to trochu nedává smysl. Jak může být Bůh někým, kdo je? E aí entra a parte louca do conceito da identidade de Deus para o povo hebreu. A tím é se dostáváme k tomu zvláštnímu židovskému pojetí boží identity. Protože když Bůh definuje sám sebe jako toho, který je, vyjadřuje tím určitý koncept dostatečnosti. permanecerá sendo o que sempre foi. Je to ten, jehož bytí pokračuje, je to ten, který vždy byl. Então, a quando ele diz eu sou, takže když říká já jsem, už nepotřebuje dodávat nic jiného. Jednoduše říká, já jsem, který jsem, od um, věčnosti až na věčnost. the eternity forever to go. Então essa é a loucura. Ele estava dando uma definição para Moisés é o seguinte: você só precisa dizer que você serve a aquele que é. A tím říká Mojžíšovi, jediné, co musíš říct, je to, že tě posílá ten, který je. E aí quando você junta o nome de Deus com nomes secundários de Deus, as coisas começam a fazer sentido. A když si toto primární boží jméno spojíte se všemi dalšími božími jmény, vše vám bude dávat smysl. Jaká jsou další boží jména? Jireh, que což znamená Bůh, který zaopatřuje. V praxi to byly čtyři písmena JHVH a k tomu jméno Jirech. É por isso que a gente fala Jeová Jireh. Proto říkáme Jahve Jirech. E um když tedy vezmeme toto původní boží jméno a přidáme k němu nějakou charakteristiku, nějaké další boží jméno, a gente vai ter o seguinte, eu sou aquele que é e permanece sendo Získáme tím například význam, já jsem ten, který byl a který je tvým zaopatřovatelem. Není to jen Bůh, který dává zaopatření, On je ten, který byl a stále je zaopatřením. Um, Dalším jeho jménem je Jahve Cedekenu. <laughs> Hospodin ah, é a naše spravedlnost. É aquele é o meu Senhor que que é e que permanece sendo a minha justiça. Hospodin byl a je a stále bude mou spravedlností. Começa a entender que o nome de Deus é para ser suficiente em nós em qualquer aspecto. Chci, abyste pochopili, že Boží jméno pro nás musí být dostatečné v každé oblasti našeho života. On byl a je a stále bude. E o que choca os fariseus, por exemplo, na vida de Jesus. É a to, co během života farizei šokovalo, é que Jesus se define como Deus se definiu a Moisés. É Je assim, é to, že se jim představil úplně stejným způsobem, jakým se Bůh představil Mojžíšovi. Podívejme se do Jana 8. kapitoly. E vamos ler dos versículos 56 E a tam si přečteme verše 56 e až 58. Está escrito o seguinte: Jesus, nesse caso, ele está conversando com alguns fariseus que estão atribuindo a Jesus a, a uma força demoníaca. Ah, v této um části příběhu Ježíš hovoří s farizeji, kteří um ho obvinují, že je posedlý démonem. Eles falam que Jesus era esse, esse ser endemoniado que estava operando milagres pelo poder de Beelzebub. Předhazovali mu, že je demonizovaný a že jedná v moci Belzebuba. E no, final dessa, e no final dessa discussão eles começam a falar sobre Abraão e sobre quem veio antes e tal. A na konci tohoto rozhovoru se dostávají až k Abrahamovi a řeší, kdo byl dříve. E aí Jesus diz o seguinte. Aí Jesus jim na to řekl. Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu v Janovi 8.56 se píše, um, Váš otec Abraham zajásal, že spatřil můj den, spatřil jej a zaradoval e se. Židé mu řekli, ještě ti není 50 a viděl jsi Abrahama? E Jesus respondeu, a Ježíš jim odpověděl, <laughs> Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem. Když zde Ježíš říká, já jsem, Což pro nás jsou ty čtyři písmena J, H, V, H tak um, tím jednoduše vyjadřuje, že je roven Bohu. Agora você começa a entender por que no verso 59 e vai falar que os fariseus pegaram pedras para apedrejar Jesus. A díky tomu můžeme pochopit, že farizeové se chopili kamenu, aby jej kamenovali. Ježíš jim totiž řekl, že on je ten, který byl a který stále je. que ele é aquele que estava vendo e celebrando na frente de Abraão aquela aliança maravilhosa em Gênesis no capítulo uh, ah, 15. Não, 15 é o... 15. 15? 15. 15. Tím jim víceméně říká, že on byl tím, který ustanovil smlouvu s Abrahamem v Genesis 15. kapitole. E ele está falando, eu sou On říká, já jsem. Říká jim, vzpomínáte si na Mojžíše, jak se mu Bůh zjevil? E jak mu zjevil svou podstatu toho, že on je ten, který byl a který je? Tak přesně to jsem já. Jsem ten, který je. Para você começar a ter noção da pochopení hloubky Božího jména Já jsem slouží i skutečnost, excluiu do seu vocabulário para que eles nunca falassem o nome de Deus em vão. Že Židé vyňali toto slovo ze svého slovníku, aby jej nikdy nevzali nadarmo. Então, quando eles leram na lei lá que nós não deveríamos, eles não deveriam tomar o nome de Deus em vão. Když tedy zákon přikázal, nebudeš brát Boží jméno nadarmo, eles Oni jej na to konto vyňali ze svého slovníku. Eles nunca usavam essa expressão eu sou. A tento výraz já jsem nepoužívali. Vinculada a Deus. Alespoň tedy v souvislosti s Bohem. E por que isso? Proč tomu tak bylo? V souvislosti s Božím jménem hovoříme o naprosté dostatečnosti. E Bůh sám sebe zjevil jako ten, který je náš pokoj. Vzpomínáte na Jahve Shalom? Ten, který byl, který je a který bude? Jahve Jirech? E Ten, který byl a je mým zaopatřením. E a takto to můžete aplikovat v každé oblasti. E Ježíš je a stále bude. E Bůh je a stále bude. Když Bůh e Mojžíšovi říká, vyslovím před tebou své jméno, hospodin, tak mu e tím říká, ukážu ti, jak naprosto dostačující jsem. Chci ti, Mojžíši, připomenout, že jsem stále tím stejným Bohem, který se ti zjevil. I e eu sou aquele que vai permanecer sendo ao longo da sua vida. A i v průběhu dalšího tvého života já stále budu tím stejným Bohem. Boží identita, která je spojena s jeho jménem, nám ukazuje, že on je a že stále bude dobrý. Pokud je Ježíš mým spasením, e tak mohu říct, že je e a stále bude mým spasením. Pokud je Ježíš naplnění mých potřeb, E tak mohu říct, že on je a stále bude naplněním mých potřeb. E e Chtěl bych se s vámi velmi praktickým způsobem podívat na Žalm 23. 23 <laughs> é, uma vez que eu entendi o nome de Jesus, eu preciso aprender a desfrutar do nome de Jesus. Protože jakmile pochopím Ježíšovo jméno, potřebuji se naučit, jak nacházet potěšení v tomto jménu. Como que eu vou, ah, de fato, me alimentar e me e, e acessar a, essa essência de quem Deus é, do seu nome, da sua ah. identidade. Jak ah, mohu získat přístup k těmto věcem, jak se mohu tím, co Bůh stělesňuje. Então eu vou te mostrar um pouquinho como que eu faço nos meus momentos devocional para desfrutar de quem Deus é. Představím vám, co dělám já během svých stišení, jaké nástroje používám um, k tomu, abych našel potěšení v tom, kým Bůh je. Pamatujte, On je tím, který je. No e David v Žalmu 23 říká, Hospodin je můj pastýř. Então ele permanece sendo. On byl a stále je mým pastýřem. Sendo assim, a conclusão de Davi é: já que eu tenho um pastor e ele permanece sendo, eu não preciso de mais nada. David tu myšlenku přibližuje takto. Skutečnost, že hospodin byl a stále je mým pastýřem, tak nepotřebuji nic jiného. Nemám žádnou další potřebu. Už nemám žádného nedostatku, e protože mám toho, který byl a je mým životem. No Já se během svých stišení zaměřím na tento verš a doslova udělám toto. Řeknu, pane, Děkuji ti za to, že jsi ten, který je. Ty mi stačíš. Ty uspokuješ mé potřeby. Ty jsi mým pastýřem. A i když jsou nyní veškeré okolnosti proti mně, já přesto nepotřebuji nic jiného, protože mám svého pastýře. A můj pastýř mi stačí. E Jednoduše se začnu těšit z toho, že Ježíš je pro mě dostatečný. Merituji nad tím, kým Bůh je, nad jeho dobrotou, nad tím, jak jeho dobrota stále trvá. Začnu si vybavovat všechny své zkušenosti s Bohem. E a mé srdce začne být rychleji. E Protože si připomínám, jak ke mně byl dobrý a jak stále dobrý ke mně je. No e no připomínám si, jak se o mě staral v minulosti a jak se o mě stará teď. Jak mě naplňoval v minulosti a jak mě naplňuje nyní. E a už neříkám nic jiného, jen se koncentruji na to, kým Bůh je. E Nechám se naplňovat ujištěním o jeho dobrotě. O tom, že on je pro mě dostatečný. Není to mé manželství, co mě naplňuje. Není to má finanční situace, co mě naplňuje. Nejsou to mé pracovní zkušenosti, co mě naplňuje. Nejsou to ani mé osobní úspěchy. Jednoduše nic. Nic se tomu nevyrovná. Nic se nevyrovná tomu dostatku, který nacházím v Ježíši. On je dobrý. On je dostačující. E A proto čtu dále. Em pastos verdejantes o Senhor me faz repousar. Dává-mi uléhat na travnatých pastvinách. No Chci, abyste pochopili, že ta pozornost je stále zaměřena na pastýře. Nechodím na zelené pastviny, abych se tam nasytil. Chodím si tam odpočinout. O meu alimento e a minha suficiência estão no meu pastor. Protože ele me conduz às águas tranquilas. Vodí mě na klidná místa Mas quem me restaura quem mi refrigera a alma, quem me restaura o vigor é o meu pastor. Tanto obnovujemo duši je můj pastýř. É o que Davi está falando, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. David říká, hospodine můj pastýř, nebudu mít ti nedostatku. On mi dává uléhat na zelených pastvinách. Meu Můj pastýř mi dopřává odpočinku. Můj odpočinek je v něm. A dále říká, můj pastýř mě vodí ke klidným vodám. Abraham. I está escrito, E Ele refrigera a minha alma. Říká, On obnovuje mou duši. A é ta obnova nesouvisí s klidnými vodami, ale s pastýřem. Nepíše se zde, že voda mě obnoví. Veja só, não está no plural, não é? Não são as águas tranquilas que refrigeram a minha alma. Klidné vody mou duši neobnoví. Ele me conduz às águas tranquilas. On mě vodí ke klidným vodám. Ale přesto je to stále On, kdo obnovuje mou duši. On je tím, kdo obnovuje moji sílu. E a dále říká, vodí mě po stezkách spravedlnosti. Os caminhos de justiça são uma consequência Stezky spravedlnosti jsou důsledkem toho, že mě Ježíš vede. Um Není to tak, že já bych je vytvářel. Um je to Ježíš, kdo mě po těchto stezkách spravedlnosti vodí. E a proč to dělá? Pro své jméno. Dělá to pro své jméno. A jak zní jeho jméno? Já jsem. Jsem ten, který je. E Poté David um, začíná rozjímat na svými rozhodnutími. E Říká, i když půjdu údolím stínu smrti, Nebudu se bát zlého, protože jsem pochopil, že mám pastýře. Tady na tomto místě obvykle přestanu na chvíli číst a řeknu, pane, ty jsi ten, který mě vede. A i když na mě dopadne chaos tohoto světa, vím, že se nemusím bát, protože ty jsi se mnou. E o mais louco é que a conclusão de Davi nessa passagem. A David celou tuto svoji řeč uzavírá no verso 6. V šestém verši é que Davi chega à conclusão de que a bondade e a fidelidade passarão a acompanhá-lo por toda a vida. Dospěl k závěru, že dobrota a milosrdenství ho budou provázet po všechny dny jeho života. Ele não vai precisar buscar mais por bondade. Už nemusí hledat dobrotu. Não vai precisar mais buscar por fidelidade. Už nemusí hledat milosrdenství. Por quê? Proč? Protože nyní má pastýře. Je veden pastýřem. Veškerý svůj dostatek nachází v pastýři. E a proto jej dobrota a milosrdenství budou provázet celý život. Uvědomujete si, že chození s Ježíšem a e důvěrný vztah s Ježíšem jsou procesem, kdy se učíme nacházet potěšení v tom, kým On je. Když se naučíme nacházet potěšení v tom, kým Ježíš je, bez ohledu na to, v jaké situaci se zrovna nacházíme, poznáme toho, který je v nás. Potřebujeme se naučit que bondade, fidelidade, misericórdia vão nos acompanhar. Že dobrota a milosrdenství nás budou následovat. Porque nós estamos submetidos, sujeitos, rendidos a um relacionamento com aquele que é e permanece. Buďme rozhodnuti oddat se vztahu s tím, který byl, stále je a bude. Chtěl bych vás povzbudit k tomu, abyste nyní pokračovali v tomto rozjímání. Obraťte svůj zrak k pastýři. Obraťte své oči k němu. Řekněte, pán je můj pastýř. On je tím, který je. E Dovolte, aby ujištění o jeho dobrotě tryskalo z vašeho nitra ven. Naschledanou u příští lekce.